pai do meu amor, só existe para sempre. Para sempre nos teus olhos, na forma uma corrente. É tudo da minha casa, na forma uma lavoura, com lágrimas nos teus olhos. Por causa Let's go, guys. <laughs> 我可爱。来来来，来来来。